Ciao a tutti ragazzi, allora sto avviando Minecraft e mm, si dovrebbe aprire tra poco, intanto mi raccomando commentatevi, iscrivetevi, commentate questo video, commentate tantissimo, eh, ditemi tutte le cose che vi piacciono, che non vi piacciono. E, ehm, che abbiamo fatto e che stiamo facendo. E, ehm, intanto noi oggi, ehm, tanto noi oggi, ehm, Tanto noi oggi siamo su Minecraft, su qualche minuto che mi si apre Minecraft, intanto parliamo un pochino. E ehm, io sono Bruno Magno e ehm, questo è il studio di Gorio Studio Twitter ho scritto che farò uno speciale in cui vi racconterò tutta la storia come ho fatto quando si è aperto Twitch o la guerra della fortuna che mi si è aperta il video di Twitch quando hanno fatto Twitch ho fatto uno speciale per la presentazione che mi segue su Twitch il primo video che ho fatto se lo ricorda e ehm, come ecco, si sta aprendo Minecraft lo vedete sotto e, ehm, e quindi credo che farò poi vorrò fare anche uno speciale fichissimo e bellissimo che mi piacerà tantissimo a tutti, credo. In cui farò vedere eh, tutto. Eh, ok, si è aperto Minecraft. Quindi si è aperto Minecraft, quindi andiamo in Um, ok Minecraft andiamo nella no, multicolore no ho sbagliato Brunocraft siamo nell'album draft. Allora, per farvi un riassuntino veloce veloce. Eh, abbiamo ehm, abbiamo incantato qualche abbiamo incantato credo quasi tutto e ehm, incianteremo anche le cose che mancano e, ehm, come per esempio ehm, come per esempio il, um, eh, le cose incentreremo anche tutte le cose che mancano ecco qua ha caricato siamo eh, stiamo entrando ok ah, siamo entrati e ehm, siamo entrati su minecraft siamo su minecraft come vedete abbiamo tutta siamo in cattiva perché siamo in cattiva come Lagga un pochino oggi, non lo so perché. Beh, che, ok, stiamo in sopravvivenza. Eh, abbiamo un po' di libri, abbiamo anche una fortuna, questo è buono. Lo so che c'è so che abbiamo una pala in ferro e ehm, abbiamo una spada che toglie un pochino, ci abbiamo messo eh, nella spada affilatezza 5 ripristina e fortuna eh, abbiamo una scelina di rete con ripristino e fortuna 3 eh, le stesse cose credo che poi mi manca devo mettere un po' di protezione negli, nelle cose questa è protezione questa è protezione mi libero un po' l'inventario con protezione questa è fortuna ripristino e incantato protezione mi levo tutta l'armatura e me la, in, me la incantiamo eh, incominciamo con questo che metto protezione vediamo un po' se no non ce la facciamo più ah sì scusate me l'ho confuso costo 4 poi questo più protezione costo 4 i pedini non li voglio incantare perché qui ci metteremo um, ok già andiamo meglio eh, pure Piedini l'incanto con questo no, eh, al contrario mi confondo sempre con protezione ci rimangono fortuna del mare fortuna, fortuna mille quanto costerebbe un po' quanto costerebbe non si può fare eh, no, fortuna del mare non si può fare e vado so, i pedini mi sono dimenticato così almeno siamo un po' protetti poi dobbiamo incantarla di più ehm, vado a mettere libri incantati che do qua sopra all'ultimo della luminite del ferro qua dovrebbe esserci la luminite e la pietra dovrebbe essere eh, questo libri incantati li metto l'ultima cosa anzi insieme alle armi ce li metto poi quando faremo il bunker bellissimo segreto segreto segreto segreto eh, ce la metterò anche là poi la levo la metto qua e qui latte me lo tengo questo queste carne marcia me lo metto qua questa, questa funzione di fortuna me la lascio e siamo ben equipaggiati signori eh, possiamo anche ma sega non mi ricordo che fine abbia fatto e qua vi ricordo che abbiamo fatto questo passaggio Oddio raga, forse è meglio ritornare in casa. Io lo so che siamo super potenti per un Enderman, forse è ancora troppo peso. Oddio. Mi sono spaventato quando l'ho visto, mi sembrava che era altra cosa. Poi dobbiamo fare anche un altro po' di eh, avanzamenti intanto. Qua dobbiamo finire tutta la cosa dei minerali, perché c'è 60 64. Perché dovevo incantare Qua abbiamo i pesci che, che fine hanno fatto? Tutti morti? Che muoiono i pesci? Non lo so io e non lo... Che muoiono i pesci? Non ho parole, non ho parole. Pesci. Ma pesci, allora, ricordatemi se bisognava mettere eh, la stecca per i pesci. Perché non mi ricordo questo veramente anzi voglio fare una cosa contro no F5 no era F2 no era contro F3 più cioè N ecco qua se non mi però fa vedere entriamo qua dentro e mi metto in creativa siamo in mode creative metto in slot metto gli axolot axolot eh, e anche un po' di pesci solo axolot di te allora eh, devo uscire Beh, farò che uscirò da qui so che sto allagando ufficialmente tutto forse lo so che è una cosa un po' negativa che ho fatto però devo prendere anche le terapeuti con asfalt così ce le rimetto dentro intanto qua dentro chiude dentro lo so ok fammi andare giù ok metto un'altra volta e ci metto la targhetta che deve avere qui dentro devo chiudere se no esce cosa ho detto Vetro. se no esce io l'ho detto molto sfiga l'ho detto e quindi chiudiamo oh, è ritornato è ritornato stai fermo stai fermo ecco che Azzolotl ha preso adesso gli do il nome di Azzolotl uh, bello questo mi piace un botto voglio un altro Azzolotl di Messi uh, bello pure questo qua rosa questo che l'ho preso Spone un pochino poi no forse un pochino troppi non sponati gli sto nomi all'infinito pure questo marrone che non l'ha preso ok se dovrebbero avere tutti scompaiono Io credo che basti oppure ne aggiungo pure qualche pesce qualche merluzzo questo è merluzzo mercante merluzzo pure qualche merluzzo genero eh, ci piace mi sia merluzzo qualche due merluzzi timer Ah, l'uccidono i pesci? No. Vabbè, boh. Adesso devo andare in uh, survival e la volta sul no, su spectator. Così posso uscire fuori e torna a casa torna a casa oh, slash chiama i mode creative no survival un altro un altro e eh, vai dentro ma vi ricordo che esplose qui per poi no, mi configuro un po' di legno eh, qua sono la mia forma di coltivazione che non mi serve più tanto cibo dobbiamo fare anche la fattoria e allora l'acquario l'abbiamo fatto poi cosa dobbiamo fare di altro vedete che io ho una tabella di Excel perché sono ben organizzato. Ehm, sono ben organizzato e su una tabella di Excel che l'ho fatta direttamente io e ehm, che sono cose da fare su Minecraft nella Bonocraft UPS adesso mi si apre Excel ve lo faccio vedere faccio anche lo metto sopra ok e lo so non lo fa vedere forse devo ingrandire poi ce lo metto sopra questo niente non gli piace proprio vediamo un po' vabbè facciamo catturare schermo e così si vede meglio metto così ok minecraft vedete io qua c'ho bello, ho tutte le cose da costruire nel Minecraft un acquario, un tempio greco, una gabbia con i dinosauri, una casa marina, una cascata con caverna segreta e una fattoria. Eh, quindi queste qua sono un pochino le cose principali che devo fare su Minecraft. Io oggi credo che voglio fare una casa sott'acqua. Solo che è abbastanza vicino a casa nostra, poi mi sembra che ci sta il fiume. Eccolo. E tutti, vedete la posso... Uh, qua vabbè sì, qua è un po' là sopra, sopra la piattaforma mm, Unix presenza questa casa e qua su questa piattaforma è molto molto bello perché mm, io farei tipo una spiaggetta però mi serve eh, mi serve un po' di sabbia devo mettere velocità del mare devo incantarlo me la prendo qua se no raga aspettate un attimo ho un'idea eh, flash mode creative facciamo in sopravvivenza però prima di prendere i materiali la creativa eh, metto tutti i materiali qua sopra tranne il piccone mascia che tengo solamente mi prendo inizialmente un caschetto di carapace che se no qua Abbiamo, ma qua non respiriamo. Poi mi prendo della sabbia. Un po' di sabbia. E um, una casa marina, come, come la possiamo fare? È vero, con del non la possiamo fare, bene, bella idea. Poi qualche corallo ci posso mettere. Poi questo in futuro no no col mare proprio perché sta male questo è no no ma ah, io lo dico ecco poi stasera quella no. questo no no non sono quelli là questi qua non bene no non sono quelli ecco questi qua questi questi questo e poi anche questo qua e anche uno di questi qua però dobbiamo prenderli in grandi quantità se no che facciamo e poi questo qua poi metterci le craftiamo ci giochiamo a modo nostro e ehm, poi anche un po' di calcio blu ci può bianco calcestruzzo bianco eh, cioè, tipo qualche eh. poi pure mm, un po' di pure questo ci può stare quindi ok abbiamo un botto di roba sì, abbiamo tanta tanta tanta roba mi metto anche in sopravvivenza solo una cosa non ci manca le impalcature impalcature mi ci prendo mi ci prendo tipo due secchi deve essere qui impalcature eh, io andiamo a sopravvivenza di slash le torce, le, le torce ci stiamo dimenticando le torce torce e eh, torce un pochino col no preferibilmente no e anche slash come mod creative lo sorvevo vai intanto io mi metto già subito il carapace così, così, così non dovrei avere respirazione vediamo un po' non dovrei affogare se vado giù eh, in effetti è vero vedi c'è diciamo, respirazione acquatica però per 4 secondi ah. no notte immagino intanto montiamo le e eh, monto le impalcature e le torce stanno le torce eccole qua Vabbè, lavorerò fuori di notte tanto sono bene equipaggiato e pure è per l'ultimo termine solo uno e poi l'imparcatura come funziona no? non, non mi ricordo mi andava tipo così così la mezzo l'imparcatura credo che la devo fare qua mi porca dove si... No, ah, sì, sì, sì, si mette? Sopra. Non vedo le si non sono buone, è meglio a terra ci metto blocchi... Allora, cominciamo a costruire, finiamoci nella prima sabbia. Quindi serve una pala levo la mia ascia anzi, anzi levo il piccone più la ascia è sempre un'arma a di mano che nel caso indossa questo è il blocco di ossa questo è il blocco di ossa raga ossa la sabbia ah ecco sono deficiente scusa sono un po' deficiente mettiamo un po' di sabbia qua e ci facciamo altro una postazione degna di essere bella fatta bene per qua posto tutto brutta terra e non si può fare leva leva leva leva leva leva leva leva e eh, leva ci metto un po' di sabbia un po' di sabbia un po' di sabbia un po' di sabbia un po' di sabbia vengono tanti mossi, giusto? Non viene nessuno. Se muoio è un problema. E vabbè, si c'ho un po'. di... Me ne passo cose che non mi servono. mi sono, sono spaventato, pensavo che, un, pensavo che era qualche boom, qualche mob acquatico. E qui ci vuole un altro stupido qua. Così ci andiamo bene a fare. Come un castelletto di sabbia sarebbe una cosa bella. Mazzo, solo per fare questa cosa abbiamo finito tutta la set di sabbia. Eh. Vediamo c'è la sabbia alla terra. E mettiamo un po' di torce all'altino agli angoli. Uno. Uno. Uno. Oppure un po' di torce tipo qua sopra. purtroppo non, non si possono mettere così cominciamo a costruire allora tanto mi questo coso qua no qua non muoio e comincio a costruire facendo voglio fare tipo una cosa del genere vediamo se è bello se riesce bene no, forse tipo all'inizio tipo a base di prismano scuro allora io ma che fate? ma che fate che sto alto? Ah, giusto non sono tre blocchi un'ascia super bella potente ma ci manca io credo che forse sarà meglio andare a dormire ormai è andato a dormire e ricominciare dopo 3 più n l'ho fregato forse è meglio andare a dormire mentre trascorso nel letto nel mio lettuccio slash remote remote survival ecco metto a dormire e dormo ciao ok me ne esco qua ne vado posso fare qualcosa gli alberi oh. sarei eh. eh, potuto sotto un albero e è morto quello schifo adesso io a fare sotto ora è meno non niente pure il zombie marino ci sta questo questo marino guarda zio non c'ho un arco un problema visto che non c'ho un arco stavolta mi serve il picconcino e eh, perché devo rompere questi blocchi qua io spero che non mi passino perché sennò ci dobbiamo arrangiare come faccio tipo più o meno così le torce gli angoli li escludo perché poi li faccio alla fine gli angoli forse li faccio in processo su blu quindi li escludiamo oddio questa carta servizio lo colpisco da dietro e mamma mia morto morto forse è meglio che mi metto l'altro questo qua così almeno ho respirazione acquatica e non me, non me cioè, quando tu combatti in acqua almeno siamo meglio protetti poi gli angoli li voglio fare in, in questo materiale qua bellissimo questo è il blocco di lapis lazuli. Allora perché ho detto calcio Ah, ok, mi sono confuso, scusate. Non mi state sentendo, aspetta, io mi preoccupo, sì, ok, mi state sentendo Dall'ultima volta. dall'ultima volta. Ok, stiamo costruendo qua. Quanti minuti siamo? Che dobbiamo finire questa casa. Siamo 23 minuti, ok, a mezz'ora dovremmo finire all'incirca. Sono due blocchi, sì. Levo la torcia. Due, tre blocchi torcia, una poi la casa, la porta la facciamo di più o meno qua si può, no, si può spaccare questo qua, mano libera no, sì, per è molto duro è bello duro sto materiale cioè, poi si può fare una cosa del genere questa cosa credo che mi verrà un pochino bruttina eh, non mi sta a piacere tanto, però ci sto a provare come dicevo. Ci sto a provare così almeno posso dire che ci ho provato. Eh, contentare chi me l'aveva chiesto qua non mi ricordo, c'era una persona che me l'ha chiesto eh, perché questo qua ve l'ho chiesto da alcuni di voi, me l'hanno chiesto di fare queste case, non pure stagioni. Beh, non è maluccio. Non è malissimo proprio, non, non è proprio un casino. Quindi facciamo un po' di legno. Giusto pure per elaborare un po' per quanto legno ci può stare. Legno non fatto, un fatto. ci possiamo mettere pure un po' di no? poi sopra questo coso perché due così tetto basso no tetto basso no no l'ultimo tutto calcestruzzo e per chiudere così almeno già finiamo il tetto già abbiamo fatto un po' eh. e già abbiamo fatto tanto molto con il tetto poi ci tocca solo arredare e eh, abbiamo fatto una bella postazioncina così e voilà la domanda poi è detto vabbè poi i blocchi che fanno male eh, alla prossima volta me ne frego e poi li levo alla fine Poi qualche blocchi grande questo, è bello grande. Fammi un po' dei blocchetti mi vengono proprio. Tutti gli errori qua sotto proprio io ho messo tutto vetro, so che mi costerà un botto. Vetro blu. Vetro blu. Eh, sì, non lo so, 3 minuti. Che ore sono? Ok, allora fra 10 minuti finiamo. E, ehm, ok, stiamo finendo. 10 minuti finiamo. Penso che era un creeper qualcosa. Pure creeper è meglio di no. Allora, almeno una cosa del genere. Vediamo un po', speriamo che mi passano questi blocchetti. 11 me ne, me ne passano, vediamo un po' se mi passano. 11 no, non mi basta. Non mi basta. Non mi basta. Non mi basta. qui ce n'è uno. Mi passano due occhietti. Due, mi rimane uno solo, ma... Mi basta. Sì. Mi sta male. Molto. Ma c'è sta questo qua che ci siamo dimenticati, almeno forse. Questo è lato. E quindi parte. Oh. ok non basta andiamo a mangiare un pochino sanno vabbè merluzzo mi dura poco e eh, ho fatto una cretinata dura poco il merluzzo tanto io non ci riesco a finirlo allora sapete che vi dico ma arrangio non faccio non vedo quello tutto al prismano che fine fa faccio tutto più o meno di questo blocco così tre blocchi così no però devo, levare questo devo levare questo qua quest'altro deve rimanere faccio questi mi rimangono 6 questi ce la faccio questi me no eh, devo fare voleva tutta una fila e eh, non si può fare questo 7 quindi me lo faccio con eh, blocco d'ossa vediamo un po' com'è no? va bene vediamo un po' qua oh. No. Forse però dall'altro lato, cioè visto da qua è bello, sembra tipo... Eh, sembra tipo... Tipo fatto così. Tipo eh, così. Devo trovare un modo per farlo bene e darlo Ecco così.

ok credo che non è rimasto là sopra può dare il nostro punto di osservazione bello questo qua dobbiamo lavorare e poi dopo ragazzi ve lo dico lo finiamo in un prossimo video durerà lo finiamo in un prossimo video quindi ciao ciao ciao